Berria laguna. Zer da? Berria proiektua posible egiten duten lagunen komunitatea da. Kalitatezko euskarazko informazioa euskarri desberdinetan eta modu irekian zabaltzeko aukera posible egiten dutenak dira berria lagunak. Izan zaitez berria laguna eta gozatu abantaila esklusibo hauez. Gustuko artikuluak webgunean gorde berria egunero PDF formatuan jaso. Berriaren sakelekoetarako aplikazioan menua pertsonalizatu eta gordetako artikuluak konexiorik gabe irakurri. Gonbidapen bereziak berria ekitaldietarako. Deskontuak berriaren zerbitzu, produktu eta ekitaldietan. Eta astero opari eta sarreren zozketak. Sortu zure berria lagun kontua sartu berria.eus barra berria laguna elbidean. Sartu sortu kontua atalean. Nortasun agiri zenbakia. Etxera bidali ditzugun txartelaren kodea. Zure posta elektronikoa eta pasaitza idatzi. Baiestatu zure elbidea postaz jasoko duzun mezuan. Listo, sortu duzu kontua. Gorde buruan datuak, aurrerantzean saioa hasteko. Nire kontua ataletik, edo noiz kudeatu al izango duzu zure profila. Eskura izango dituzu datu pertsonalak, berria lagun aukerak eta gordeta dauzkazun berriaren artikuluak. Zuregiko komunikazio bideak eta intereseko informazioa zein den ere finkatu al izango duzu bertan izena emateko aukerak. Hiru modu daude. Berria lagun norbanakoa, urtean eun euro edo hilean amar euroko ekarpena eginda. Berria lagun arpide duna. Edo berria lagun iragarlea. Irurek dituztea bantalla eta zerbitzu esklusiboak. Zehaztu ezazu, kuotan nola ordaindu nahi duzun horrekin berrielagun komunitateko kide izango zara. Bezero harreta. Arazo edo zalantzaren bat duzula? Zaude lasai. Eskura izango duzu berriako lankide bat telefono, posta, zentsat bidez argibideak emateko. Egizu lehen bailen. Izan berria laguna eta sortu zure berria lagun kontua. Berria laguna, sartu zure etxera. Berria. Euskal Herriko Euskarazko egunkaria.